осы құспен ата бабамыздан айналысып келе жатқан дәстүр бұл құс бізге мұра болып қалған бұл құспен ата бабамыздан ә, жеті атамыздан бері айналысып келе жатырмыз ә, қолдарынан құран құс түспеген босағамыздан құс кетпеген осындай ұлттық спорттың ә, бір бөлшегіне айналған құсымызды әрі қарай жалғастыра береміз құсбегілікпен айналысу менің өмірімнің бір бөлшегі десем де болады бег бул бүркүт кичкентай кезимден жанымда жана де құссыз өмүрүмдү елестету мүмкүн эмес десек те болады құсбегілікпе төрт жашымдан баштап айналыстым азыр төртүнчү класс окуйм өзүм он жастамын бұл құсбегілік кәсибин менин атамдын атасы онун аркы атасы устаган мен үшін құсбегілік өнөр бул ата бабамыздан келе жатқан кәсіп